finde, das tönt gemeingefährlich, Thomas. <laughs> Ist ja. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ich habe gestaunt, dass ich den ganzen Weg durchgehebt habe, mit bar, also barfuß. Ich auch. Und äh, ja, also mir ist dann schon ein bisschen unwohl in diesem tiefen Moor, weiß man nie so. Was sitzt da alles drunter? Oder? Schnappt da irgendetwas <laughs> zu von unten? <laughs> Das muss man auch mal ein bisschen ausblenden, auf jeden Fall. Ich. Du nicht? Nein, da habe ich keine Angst gehabt. kann ich also gar nicht gern vertieft. Heute starten wir zu Urnäsch. Im Rekka Feriendorf werden wir von neugierigen Vierbeinern begrüßt. Und da hat jemand offenbar gerade seine grosse Liebe gefunden. Ist jetzt aber anhänglich hier. Nicht jeder ist eben ein Geissenflüsterer. Trotz dieser schönen Begrüßung müssen wir los. Es geht mitten durchs Dorf durch. Der Nebel sitzt noch immer tief. Zurnäsch ist noch der Vorhang gezogen, es ist alles grau in grau. Ja, aber es tut auf, gibt einen richtig schönen Herbsttag Wir laufen in Richtung Oberfeld und Wiesböhl, scheinbar fast allein. Nur ab und zu fühlen wir uns ein bisschen beobachtet. Und dann erleben wir eine unerwartete Überraschung. Wo gibt es das noch, dass man ohne Barriere über die Bahngleise kann? Das Urne ist. <laughs> ja, schau jetzt, aber Töner tut es. Jetzt kommt irgendwo ein Zug. Schnell über. <laughs> werfen nochmal einen letzten Blick zurück nach Urnäsch, bevor es dann weitergeht in Richtung Jakobsbad. Das ist unser nächstes grösseres Ziel. Dazwischen müssen wir noch einige nette Hindernisse überwinden. Bitte schön. Danke. Da kann man sich als Wandergentleman kann man sich ja, da beweisen. <laughs> Ich schätze das natürlich sehr. Wir sind auf einem Wanderweg, wo auch unter dem Namen Jerusalemweg bekannt ist. Da treffen wir immer wieder auf Tafeln mit guten Lebensratschlägen. Zum Beispiel, wie man Schwäche in Stärke wandelt oder Angst in Mut. Der Wald, den wir durchlaufen, heisst sinnigerweise Röhrenwald. Das passt. Wir sind fasziniert von dieser Röhrenwaldkunst. immer haben wir die Wanderschuhe an, aber wir wissen, kurz nach Jakobsbad werden wir die ausziehen, Temperatur hin oder her. Schließlich ist das ja ein offizieller Barfußweg. Das halten wir auch filmisch fest. Es filmt! <laughs> Und dann geht's los. Socken runter, Augen zu und auf in das ein bisschen kalte, aber genussvolle Abenteuer. Oh. Ja, ist also frisch. Thomas hat recht. Jetzt hast du die Hosen aufgeschnallt. Das ist wahrscheinlich schlau. Ja? ja, damit man die schönen Wettli auch sieht. ja, die Trainierten. Der Thomas der Schlaumeier will das Barfußlaufen aber etwas anders verstehen. Ich bin barfuß. <laughs> Mit dem Flipflop. Ich bin barfuß. Aber wie es eben so ist, es gibt kein Abenteuer ohne Mut und Überwindung. Und so laufen wir schon gleich zusammen durch den Barfußweg und das machen wir auch noch genussvoll. Zwischendrin ladet Bach offiziell zum Kneipfußbad ein. Nach dieser eiskalten Abkühlung wird es nachher richtig warm um die Füße. Thomas, wie findest du es bis jetzt? Genial. Ich habe nicht mal kalte Füße. Nach 40 Minuten Barfußlaufen und der Kneipeinlagen habe ich das Gefühl, dass man die Kälte an den Fußsohlen gar nicht mehr ausmacht. Wirklich, also man kann barfuß laufen, auch ganz normale Wege entlang. Und ich frage mich eigentlich gerade, warum man das nicht öfters macht. Der Thomas zeigt uns jetzt, wie man richtig gut durch den Dreck geht. Zum Schluss wartet ein Wasserschlauch für den Waschservice von unseren Füßen. Well, you know it just couldn't. My love is strong. You know I can't restrain it. Nachdem wieder alles im Trocknen ist, geht es einen grossen Schritt in Richtung Appenzell. So langsam neigt sich der Tag am Ende zu und der Nebel wird dicker. Der Barfußweg wird uns aber in guter Erinnerung bleiben und auch die Erfahrung, dass es eigentlich ganz gut und machbar ist, wenn man die Schuhe zwischen Touren mal abzieht und dafür ein bisschen frisches Gras, Tau und Erde gönnt.